Ok, sto registrando. C'è qualcuno qui insieme a me oggi? Come ti chiami? Davide. Avete sentito? Ok Davide. Nonno, ci sei? Come stai, nonno? Eh, posso chiedere in quanti siete allora qui con me adesso? Sette. E dove siete? Dietro di me? Siete dietro o davanti? Dietro a te. Ok. Thank Ok, io aspetto sempre mio nonno. Eh. E il suo nonno. Ok, io aspetto sempre mio nonno. Eh. E il suo nonno. Posso chiedervi se in qualche modo questa tavola influenza la comunicazione? È veramente un mezzo per riuscire a comunicare con voi? riuscite a dirmi chiaramente cosa potrei usare per riuscire a, a parlare con voi, a costruire un, un dispositivo apposta? ok può aiutare un riverbero molto più intenso rispetto a quello che sto usando ora Esiste un qualcosa di negativo, quindi? Nonno, vuoi lasciare un messaggio a papà? ok? Dove sei ora? Hai trovato la, <clears throat> hai trovato la pace? Stai bene? Dove stai? Tempo, tempo per arrivarci. Thank ok troverò una soluzione con questo dispositivo per riuscire a, a sentirvi sempre meglio Il contatto viene attraverso la mia energia